berotzen hasia den eguzkiaren argitan egunak luzatu zoaz. Eta naturak kanpora ateratzera bultzatzen gaitu, gozatzera eta une gogoan garriak partekatzera. Orduan, errutina apurtuz, festak ez da egiten du. Izan ere, udan su gainetik jauzi egiten dugu. Edo uraren gainean egan, enbora kaltsatzen ditugu zerua ukitzeko. Edo, ibaira botatzen ditugu haien gainean ibiltzeko. Zaindari santua, itxasontzian paseatzera ateratzen dugu. Guda kamesten ditugu, non tristezia den hildako bakarra. Eta batez ere, dantzan egiten dugu. Asko dantzatzen dugu, elizetan, zubietan, gainean, zuaren inguruan, bandera kastintzen ditugu, batasunaren eta postasunaren adierazgarri. Zezenak ere askatzen ditugu haiekin jostatzeko. Udan guztia delako jostagarri. Udan guztiok ume garelako berriz ere. Horrelakoa da udako festa zikloa Euskal Lurraldean. Negua amaitzen ari da, Mendietako goilarreak abere taldeen zain daude. Artzainek eta abeltzainek eramango dituzte. Udaberria eta uda bertan igaro ditzaten. Nafarroako Pirinioetan mugaren bialdeetako herriek tirabirak izan zituzten luzaroan larreen aprobetxamendua zela eta. Erroi barren esaterako, hauzia konpontzeko hitzarmena sinatu zuten emeretzigarren mendearen erdialdean. aldean. Itunaren arabera, baigorriko hartzainek ordaindu egin behartzuten eskubide hori izateko. Ordutik urtero maiatzaren hasieran ehunkabei eta zaldi biltzen dituzte soro gaineko larreetan ohiko ganadu marka egiteko. Inskripzio izapidetzetik aratago, ospakizun herrikoi handia bilakatu da. urdin goriarekin, erroibarreko aguazilak, VE E inizialak, bai edelerro, erroibaren inizialak, grabatzen ditu abereen eskuineko laurdenean. Horrek adirazten du, abertzainek dagokien kuota ordaindu dutela herri larreak erabiltzeko. Egun batzuk beranduago, gauza bera egiten dute urepelen baigorriko bainarako abereekin baina azkerreko laurdenean jartzen zaie marka, bere izteko. Maiatza urteko posgarren hilabetea da. Era berean, maiatzeko zuaitza esaten diote herri batzuetan bizilagunek zutik jartzen duten arbolari edo enbor luzeari naturaren ziklo berriari ongi etorria ematen diote horrela. Kristautasunaren aurreko erritua da, Europa osoan oso eratua dagoena. Ustez, zenbait landarek babesteko almena dute, eta usta honeko sasoia izan dadin erabiltzen dituzte. Gure geografian, toki gutxitan gordetzen dute maiatzeko zuaitza altxatzeko ohitura. Eta horietako bat Ameskoako San Martin da, Nafarroan. Zuaitza bota eta zuritu ondoren, enborra plazara eramaten dute. Eta bertan, zutik jartzen dute bizilagunek sokak, urkilak eta ziriak erabiliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendice con tu presencia y tu poder este mayo que inauguramos y haz que sea un símbolo de unidad. Y así como este mayo apunta firme hacia el cielo, así nuestros pasos se dirijan hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Oitura zenez, herri bakoitzean gazteak arduratzen ziren maiatzeko zuaitza zutik jartzeaz. Gaur egun, adin guztietako gizonak eta emakumeak aritzen dira horretan, berdintasunez, indar simbolikoak galdu ezuen alegin kolektiboan. berria da. Eta zuaitzaren inguruan biltzen da jendea. Aitorpen eta onarpen ekintzan. Maiatzekoaren antzekoa da San Juan zuaitza. Oraindik ere, leku askotan makalgarei baten inguruan dantza egina zematen zaio ongi etorria solstizioari horrela hasten da urteko gaurik laburrena. Aproposa, garbikuntza herrituetarako, sendatze magikoetarako eta uraren, landaren eta zuaren bidezko sorginkerietarako. Izan ere, elementu horiek gaitasun bereziak bere ganatzen dituzte, ordu batzuez beberen. Horregatik pizten dute donostian txiki bat San Juan Zuaitzaren azpian gau horretan gure geografian zehar erreko diren eun kasuen atarikoa. Erritua amaitzean, ohitura da zuaitza zuritzea eta zalzatiak bertaratutakoen artean banatzea. Urte osoan gorde ditzaten kutxun babesleak bailiren. Solstizioaren arriskuak usatu egin behar dira. Gau horretan, denbora bizatitan apurtzen baita. Giza komunitatea bildu egiten da, eta amaitzen denaren eta hasten denaren arteko lotura bilatzen du errituen bidez. Suak, dantzak, kantuak, jautziak, jaia ospatzeko aitzakia hautsa baino gehiago da sua zori gaitzen kontrako babesa eta ondasunen itxaropena da. Kea bezainarin eta sua bezain bero, Gazteek eta nagusiek negu luzearen ondakinen gainetik egiten dute salto. Sasoi berrira igaro direla dirazten dute horrela simbolikoki. Izan ere, zuaren bestaldean uda da dagoeneko. tolosa, berdez pantzita esnatzen da. Solstizio orduetan jasotako adasken ostoez estalita. Plaza zaharrean biltzen dira eskopetarien konpainiak. Goiz horretan, landare usain lurrintxua eta bolborarena nahaztu egiten dira gipuzkoako hiriburu hoian. Santa Maria parrokiak gotiko eta monumentalaren aurrean eta inguruko kaleetan betetzen dute jaiaren bereizgarri den erritua. Mesa nagusiaren ostean abiatzen da San Juan Batailatzailearen prozesioa. Hemezortzigarren mendean, Eliza Barruan tantzak tebekatu zituzten arte, bordon dantza ospetsua Tolosako parrokian dantzatzen zuten. Historiako gertakari baten oroigarri da, mila irureun eta hogeita bateko beotibarko guda. Armekin zerikusia duten gertakariak ekitaldi kolektibo bilakatu dira udako jaizikloan Euskal Lurraldean. Euskal jaialardeen jatorria armen ikuskatzeak dira herri guztiei ezarritako bete beharra baitzen. Euskal Foru Sistemaren arabera, borrokatzeko adinean zeuden gizonezkoek, prest egon behartzuten lurraldea defenditzeko, mugen aurkako erasoen aurrean. Legea betetze aldera, gizonak borrokan trebatzeko eta armamentua prestatzeko ekitaldia antolatzen zuen herri bakoitzak urtean behin gutxienez. bidasoa ibaiaren behe arroa, guda zelai izan da, bete-betean, behin eta berriro, luzaroan, Europan leku gutxi bezala. Ondarribia herrian agerikoa da horren aztarna. Arresietan, oroitzapenetan eta setioei eta inbazioi buruzko amaika kronikatan. Baina batez ere, Guda zela izatearen oroitzapena irailaren zortziko jai nagusian islatzen da. Danborren eta txilibituen doinua jarraiki, gastadoren konpainiak dira lehenak segizioan, euren artilezko kasko ikusgarriekin. Kale nagusi dotorea, gune paregabea da segizioa ikusteko, Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Mariaren parrokia atzean utzita, konpainiak arma plazara iritsiko dira. Bertan, Carlos Bosgarrenaren jauregi sendoaren aurrean, generalak soldadu taldeak ikuskatuko ditu. Batallon! Preparen! Arma! Alardea berretxi ostean, jai giroko segizioa zaindariaren templurantza da. Aspaldian egindako promesa betez. Irailaren sortzian, ondarribiko herriak, mila seireun eta hogeita garren urtean, Guadalupeko ama birginari egintzion promesa berritzen du. Uda hartan pairatu zuen setioa amaitu zela eskertzeko egintzion alegia. urtero, ekainaren hogeita marrean, mila bosteun eta hogeita bian San Martzial mendian izan dako guda ekartzen dute gogora irundarrek. Iriko auzoen eta zonaldeen ordezkari diren konpainietan, amar mila irundar inguru biltzen dira, txilibituen musikak, danborren burrumbak eta tiro hotxek alaitutako segizioan. Ospakizunean, biseksuetako partaideak biltzen dira. Baina ez dago emakumeen parte hartzearen inguruan erabatekoa izan beharrote den ala zeregin bakarra dagokien. Mila bederatzi lehun eta laro amaseitik, alarde mistoa kaleratzen da. Non irungo emakumeek berdintasunez parte hartzen duten. Aukera horren aurka dago alarde tradizionala esaten diotena. Beraz, batasun ekitaldi nagusia den festak gatazka piztu du komunitatearen barruan. Baina azken finean, festa bera bizirik dagoela eta etengabe bilakatzen ari dela erakusten du horrek. Ondarribikoan bezala, arma alardea eta zaindariaren ermita ondoko erromeria uztartzen dira irungo ospakizunean ere. Modu batera edo bestera, Ia alarde guztietan azaltzen da erlijioaren alderdia. Eta hori bera du ardatz zumarragako ezpaten errituak. Herriko antzinako parrokian udaro egiten dute. Templuen barruan, oikoak izaten ziren folklore adierazpenak, Elizak emezortzigarren mendean debekatu zituen arte. Agindu horri, muzin egin zion toki bakanetakoa izan zen Santa Maria Ermita, antiguakoa. Horri esker, erdiaroko espata dantza etenik gabe dantzatu izan dute telatu pesakratuan. ustailaren bian, urola bailarako biztanleak erromeria kiroan igotzen dira beloki mendiaren magaleraino. Ezpata dantzaren inguruan adierazten den identitate kolektiboaren erakusgarri sendoa da ospakizuna. festa berria esaten dioten ospakizuna alarde txikia izaten da. Horretan, hainbat pertsonaiek osatutako segizio kolorean itza elizaran zabiatzen da meza nagusira. Osagai sakratuek eta profanoek bat egiten dute ezoikoa eta aparta den ekitaldian. Liturgian zehar, kriskitinen doinua eta danborren burrumba entzuten dira. Makilariak malabarismoak egiten ditu, eta zutoialak eta estandarteak altxatzen dituzte. Izan ere, bidarraiko korpus edo besta berri festan, alarde zibiletan ohikoa den zaindaria erlijio ospakizunaren eremuan sartzen da. Lorek eta landareek estaltzen dute sakratutasunaren ikur gorena den forma sagaratuari dagokion gunea. Udaberri betean, naturak bat egiten du bidarraiko jaigiroko ekitaldi erlijiosoarekin. erligio kutsua duen alardetik erabat zibila den beste batera igaroko gara. Gipuzkoako antzuola herriko mairuaren alardea. Gertakari historikoek merezi duten sinisgarritasunetik aratago, alardea erreferente kolektiboa izan da, amazazpigarren mendean antzuola hiri bildu independiente aldarrikatu zutenetik. Eta horretan datza bere balioa. Horregatik, erreferente izaten jarraiz alardea eguneratzea erabaki zuten. Antzuolako herritarren iritzia eta nahiak kontutan hartuz. Eta baita gure garaiko santxibilitatea ere. Eusko ikaskuntzaren zuzendaritza teknikoaren gidaritzapean burutu zuten eztabaida publikoa. Eta ondorioz, 2000 eta bederatzitik aurrera, hainbat aldaketa gauzatu dituzte ospakizunean. bake mezua gerra ospakizunaren gainetik dago, eta emakumearen parte hartzea ugaritu eta areagotu eginda. da. etorriak San Prudentzioren erretretara. Hainbat ospakizunen oinarrian oroipen historikoak daude. Paradoxa modura birmoldatu direnak. Hori bera da, Arabako zaindari San Prudentzioren egunaren bezperan gazteizen gertatzen dena. Izan ere, paradoxikoa da erretretaren doinu errepikakorra herritarra kalera atera edo ospatzeko deia izatea orain. Jatorrian, etxeratzeko agindua zen arren. Atabalen eta trompeten doinuek, garaibateko etxeratze aginduak ekartzen dituzte gogora. Hiri arresituaren ateak itxiko zituztela iragartzen zutenak, Biharamunean Armendiako zelaietan egingo den erromeria handiaren atarikoa da. Hau da, San Prudentzio Basilika erromanikoaren inguruan. patroiaren edo zaindariaren jaiak edo festak direla diogu. Baina zuzenagoa da, jai edo festa nagusiak direla esatea. Izan ere, batzuetan bat datoz eta beste batzuetan ez. Horrela gertatzen da lesakan adibidez. Non, zaindaria San Martin bada ere, ospakizun handia ustailaren zazpian egiten duten, San Fermin egunean. Festen gakoa eta ikurra, zubi gainekoa izeneko dantza da. Onin errekaren alde banatan dauden petrilen gainean dantzatzen dute, egun horretan bakarrik. Tradizioaren arabera, errekaren alde banatan kokatuta den lesakako bi auzoek bake ituna adostu zuten amabosgarren mendean. Eta dantzak hitzarmena berresten du. Dantzaren ostean, lesakako herriaren batasuna berresteko, bandera astintzen dute errekaren bi aldeak lotzen dituen zubi gainean. Bandera arbola doinua entzuten den bitartean. Ondoren, udaletxeko balkoi nagusian jartzen dute bandera. Eta bertan izaten da, festak amaitu arte. Arabako, guardia herriko jaietan ere, udal banderak bere biziko garrantzia izaten du. Lanari hasiera emateko, katximorro konpartsa koloretsua kalera ateratzen da eta loreak oparitzen dizkia egindariei. Konpartsa zuzentzen duen pertsonaia da katximorro eta erdiaroko bufoien antzeko arropa dara masoinean. Segizioa, San Juan Elizaran zabiatzen da, zinegotzi gazteenak bandera eskuetan dara mala. Erregidore sindiko izendatzen baitute propio ekitaldi horretarako. bandera altxatu eta makurtzeko unearen zain egoten dira herritarrak guardiako zaindariaren jaian. Ekitaldi liturgikoaren ostean, ekainaren hogeita lauko goiza zezen entziorrarekin abaitzen dute guardian. Guardian. Baskoniako hainbat herritan eta hiritan bezala, ganadu adardunak ezinbesteko osagai dira udako jaietan. Iruñeko entzierroak munduko zezen festa ospetsuenak izateaz gain, Euskal Festaren ikur dira. Mila bosteun eta larogeita maikagarren urtera arte, San Ferminen omenezko erlijio ekitaldiak urrian egiten zituzten. Baina aipatutako urtean, Elizbarrutiko gotzainak ustailaren zazpira aldatzea agindu zuen. Data horretan iruinean izaten zen merkataritza azoka jendetsuarekin batera ospazite zen. entzierroaren jatorriari dagokionez, litekeena da jolas modura sortu izana. Jaietan toreatuko zituzten zezenak eramateko bidean. Gaur egun, San Fermin jaietako zortzi entzierroak planeta mailako ikuskizun dira. Telebistaren bidez milioika lagunek ikusten dutena. Abilezia, arriskua eta begi inpaktua uztartzen dituen ekitaldia da. Ez du inorre peluzen. Entzierroaren aldaeretako bat, soka muturra da. Euskal komunitateetan, erdiarotik hasi eta hogeigarren mendearen zati handi batean, sokarekin lotutako bobidoa askatzea izaten zen edozein ospakizunetan jendea dibertitzeko ekitaldi nagusia. Manuel Larramendik esaten zuenez, zezerik festa, ia ez da festatza zatartzen. Zezenketei buruz, gure eremuan dauden lehen datu dokumentatuek, amairugarren mendeko Nafarroako erregeen gortea aipatzen dute. hasieran gorte sauentzako ikuskizuna zena, poliki poliki herri guztiarentzat zabaltzen joan zen. Amazazpigarren mendean, festetako programa handien osagai nagusia izaten zen zezenketa, non etzuten animaliari kiltzen. Ikuskizuna osatzera etortzen ziren, kapote errekortadoreak, ez den agadun gautzilariak, akrobatak eta driblatzaileak. Oreka eta indarrarik eta horietan du jatorria gaur egungo toreoak Jose Maria Kosio historialariaren teoria ospetsuaren arabera. Gaur egun, zezen zaletasuna apaldu eginda eta zezenketen inguruko gizarte eztabaida puri-purian dago. Suzko zezenak zezenketen parodia modalitatea dira. Ez dute kalterik eragiten. Pirotekniarekin eta txinpartekin Euskal Jaietako udako gauak argitzen dituzte. Hemezortzigarren mendean, gaueko sokamuturra debekatu zuten. Sute arrisku areagotzen zuelako. Ondorioz, benetako idiaren tokian, egurrezko zezena jarri zuten, gainean, su artifizialak zera matzala. Suzko zezenen sorrerari buruz, bada beste teoria bat. Iradokitzaileagoa eta erromantikoagoa, baina ez horren sinesgarria. Horren arabera, Zezen suzkoak ekialdeko festetako suzko dragoien bertsio autoktonoa dira. Era batera edo bestera, suzko zezen txinpartadunak udako gauetako irudi paregabea eskaintzen digu. zaindaritza guneetan, baserritarrek San Isidro zaindariari ohore egiten dioten moduan, itxasaldeko marinelek Carmengo ama omentzen dute ustailaren amaseian. Arrantzale veteranoek sorbalda gainean eramaten dute zaindariaren irudia itxasontziraino. Señor Jesucristo, que escogiste entre los marineros tus primeros apóstoles, Confía a todos los pescadores y marinos que al trabajar en la mar piensen como tú, vivan en ti, a bordo y en tierra. Ilumina sus pasos, fortalece su fe y ayuda a sus familias y que todos los marinos que hoy se encuentran en peligro permanezcan en tu amor y en tu paz. Te pedimos por los marineros muertos en la mar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. itxasontzien sirena hotxek eta bertaratutakoen txalo da agurtzen du ekitaldia. Era berean, ekainaren hogeita bederatzia, San Pedro eguna, data berezia izaten da Euskal Kostaldeko herrien egutegian. oso modu berezian omentzen dule lekeitio garrantzaleen zaindaria. Gutxienez bos mende dituen folklore herrituarekin, kasarranka dantzarekin. San Pedro egunean, arrantzaleen kofradiako maiordomoaren kargoa berritu ohi dute urtero eta gertakari hori ekartzen du gogora kaxarran kadantzak. Izan ere, antzina, kofradiako dokumentuak eta ondasunak kutsa barruan eramaten zituzten, lehenengo maiordomoaren etxetik berriaren era. Kofradiako kideren bati kutsa gainean dantza egitea otuzitzaion behin, etxe batetik bestera eramaten ari zirenean. Ez usteko dantzaldiak sekulako arrakasta izan zuen, Eta ordutik, ekainaren hogeita bederatzean dantzatzen dute urtero. Tokiko erritu bilakatu zen beraz. dantzaria, orekaz eta erritmo biziaz mugitu behar da. Horretan datza kaxarrankaren bikaintasuna. Lekeition geldituko gara, antzar joko ospetsua ikusteko. Ireleko San Antolin zaindariaren jaietako itzordu garrantzitsua da. Euskal jaietako ospakizunetan antzarrak eta oioak hiltzeko itura aspaldikoa da. uretan egiten da jokoa, gazteak arraunontzietan doa zela. Egaztiak bizirik zintzilikatzen zituzten lehen, baina gaur egun dagoeneko hilda daudela jartzen dituzte sokan. Urteiro, hogeiren bat antzar zintzilikatzen dituzte. antzarraren lepotik helduta altxaldi gehien egiteaz gain, egaztiaren burua mozten duena izaten da irabazle. Antzarraren burua moztu gabe, altxaldi gehien egiten dituena ere, saritzen dute. Antza jokoa ezingo litzateke egin sokatiralarien aleginik gabe. Jokoak irauten duen bitartean ehun kaltxalde egin dituzte. antzar antzareguna gorrek zazpimarratuta egoten da festazaleen egutegia. Mila bederatzireun eta larogeita amabitik, Almadia eguna ospatzen dute burgin. Nafarroako erronkariko herrian. Urteek aurrera egin ala, jaia ospea hartuz joan da. Nafarroako bailara garaietatik egurra garraiatzeko era piriniarra gogorarazten dute almadia egunean. Berrogeita marreko amarkadan urtegiak eraikitzarekin batera desagertu egintzen ibaika erraio bide hau. Baltsa bakoitzak lauzati ditu, eta horietako bakoitzak amalau pinuen bor elkarri lotuta bergekin, zumearekin edo urrondoarekin. Txintura esaten diote horri. Egurrak ondo parekatu eta lotu ondoren botal izango dira uretara almadiak. Bazkaritan indar berritu ondoren, eta hortengo jaitsierako orezko gonbidatuei ongi eman ostean, amarrak askatzeko unegoan garria iristen da. Eske ibaian zehar, armadiek ordu eta erdiko bidea egingo dute. Ekitaldi horrek gogora ekartzen duenez, garai batean Ebro ibairaino iristen ziren, eta Mediterraneo itsasotik hurbiltzen den ibai portuetan botatzen zuten aingura. interes turistiko nazionala aitortu diote festari mila eta bosgarren urtean. Burgiko almadia egunean bat egiten dute ikusgarritasunak eta balio etnografikoak. Izan ere, erronkariko iraganari lotuta dagoen lanbide zaharrari egiten zaion omenaldiak balio etnografiko garrantzitsua gordetzen du. Pirinioen bestaldean berriz, uda puntu gorenera iritsi da. Zuberoaren ondare diren pastoralen antzezpenekin. Urtero, zuberoako herri batean taularatzen dute pastorala. Biztanleek euren gain hartzen dute esena produkzioaren ardura. aroko misterioen eta errenazimenduko antzerki herrikoiaren ondorengoa da pastorala. Kodifikatutako ereduaren araberakoak izan behar dira mugimenduak, aktoreen prosodia, musika eta orokorrean alde dramatiko osoa. argumentu arketipikoaren barruan, ongia eta kaizkia aurrez aurre jartzen dira. Bakoitza bere kolorea duela. Urdina eta gorria. azken finean, herriak herriarentzat egindako antzerkia da. Bertako hizkuntza eta folklorea lantzen dituena, eta horiek maitatzen laguntzen duena. dago festarik partekatutako otordurik gabe. Izan ere, jendarteko otorduak batasun kolektiboa gauzatzen du, eta aldi berean batasun horren ikur da. Baina horretaz gain, bada festa herrikoien eredu bat, elikadurarekin zuzenean lotuta dagoena. Azokak, merkataritza nagusi den testu inguruan azokek jaigiroa ere sustatzen dute. Udan, batez ere tokiko ondare diren produktuen inguruko azokak dira nagusi horietako bat da Lapurdiko kanbo herrian ospatzen duten Euskal Pastizaren besta. Izan ere, amazazpigarren mendetik ezagutzen den bizkotxaren sorlekua da kanbo. Begiratu, erosi eta batez ere dastatu egiten dituzte sasoiko jakiak eta lehen emaitzak. Mahats bilketaren jaia dela eta Arabako herri osan dastatzen den muztioan abarmentzen da sasoiko lehen emaitzen artean. Urteko lehen biziko dastatzeko... Herri osaren eskutik, ardoen produkzioa arte bilakatu da langeldoa, pazientzia handikoa eta arduratsua da ardo urte osoan aurrera daramatena. Ardo goxoa gure Espainetara eramaten dugunean burutzen dena. Horren guztiaren ondorioz, mila bederatzireun eta larogeita mairutik asita, urtero ospatzen da mahatx bilketaren asiera. Eskualdeko herrietan, txandaka egiten den festaren bidez, erritu bilakatu da mahatsa biltzeko eta lantzeko zeregina. Beti ere, ardo uzta berriari begira. Artzainak eta abeltzainak goilarreetatik bera datoz abereak hartuta eskopetaren tiro hotxako izeko isiltasuna apurtzen du El Paso izeneko errege bardeako atarian, zarrakaztelu herrian. Artzainak, seinale horren zain daude, Nafarroako abelbideetan zeharreko transumantziaren azken zatiari ekiteko. joanaldiak hainbat egun iraungo du. Baina aldi berean, abereak bardean sartzearekin batera, eguneratu egiten dira zibilizazioaren astapenetatik ia aldatu ez diren produkzio eta kultura moduak. Gaur, irailaren emezortzian, abeire taldeak herriberako behelarreetan sartu dira bazkatzera. Udako zikloaren amaiera hurbil dagoela esan nahi du horrek. Uda, itzalduzoa poliki-poliki. Egunak gero eta motzagoak dira. Temperatura freskoagoa. Natura kolorez biluzten da despentsak beteko dituzten azken ustak biltzen diren bitartean. Baina uda, ez da inoizera bat ahitzen. Urtero, oroitzapen altxorra uzten digu, gurekin eramango duguna. Bien bitartean, itxaropen etorkizuna zabaltzen ari da. Non festek eta ospakizunek ez duten etenik izango bestelakoak izango dira, besterik ez.